Terve taas! Niin kuin näkyy, niin nyt ollaan takaisin Sitikka työmaalla ja tota, nyt mulla on nämä pukit tässä otettu pois Matsdaalta ja sais nostaa tämä ylös, niin tota mä nyt nostan sen ylös ja sitten alan kattelemaan sieltä, että mistähän se pensamahto valua viime kerralla, että jos se nyt voisi saada käyntiin. Okei, tota, mä otin tosta nyt pyörän pois ja sitten nosti tämän pukeille ja kokeiltiin tuota startata, niin tota, tuolta löydettiin sitten se vuotava letku ja ei ollut nyt uutta letkua heti saatavilla, niin käytiin romua tuosta hakemassa pari käytettyä letkua ja kokeillaan laittaa tonne paikoilleen ja kokeillaan laittaa sitten uudestaan käyntiin. Yeah. Okei, tota... Tota nyt on muutamia kertoja yritettiin jo käyntiin. On otettu tulppia pois ja kipinät on katottu ja ne on ollut tosi hyvät kaikissa. Ja sitten sinne on kyllä tullut pensaakin, mutta se ei ole vaan syttynyt. Ja on, on päädytty siihen tulokseen, että siellä on niin vanhaa pensaa nyt, että se ei ole millään syttynyt enää. Niin tota, Otettiin tuolta pumpulta tota letku pois ja pyöritettiin pumppua. Ja tota, se tankki tuli tyhjäksi. Ja täällä on nyt sitten vanhat pensat. Thank you. No joo, niin kuin näkyy, niin tota, ei saatu sitikkaa tällä kerralla tota, käyntiin. Mutta nyt on vielä justinsa sen verran valoa, niin keretään pestä tämä ja katsoa, että miten hyvän, hyvin tota, tämä kaikki lika tästä maalipinnasta lähtee ja minkälainen lopputulos tästä tuloa, mutta veikkaan, että tuossa pesun aikana kerkeää sen verran kylmä tulla, että pitää antaa yön yli olla ja sitten lopputulos vasta kuvata aamulla, mutta se tulee samaan jaksoon kummiskin. No niin, niin kuin näkyy, niin tota, auto ei ole vieläkään pesty aivan täysin, kun tota, illalla alkoi tulemaan sen verran pimeä, että päätettiin jättää seuraavaan päivään tää pesu, mutta tein kumminkin siinä illalla vielä tällaista testiä, että tässä nyt on tää likasta, likasta aluetta ja tässä on sitten se alue pestynä ihan normi autosamppualla vasta, että saa nähdä minkälainen siitä sitten loppujen lopuksi tulo, kun se vielä vahaa. No niin, siinä oli Citroen nyt kertalleen pestynä painepesurilla ja harjalla ja autosamppoolla. Lopputuloshan nyt ei mikään aivan täydellinen oo, että vielä kaipaa pikkusen käsi, käsipesua mutta sen aika on sitten myöhemmin ja myöhemmin saa sitten myös vahata ja katsoa, että kuinka hyvän tästä loppujen lopuksi oikeasti saa. Mutta ihmeen hyvin lähti tuolla painepesurillakin suurin osa kaikesta liasta. On täällä vielä vähän moskaa, jota pitää sitten käsiin hinkata pois ja varsinkin täällä oikealla puolella. Huonosti meillä on näkynyt kamerassa, mutta siinä on kumminkin vielä jotakin, mitä pitää käsin sitten erikseen hinkata.